Amigos, amigos, aquí Positiva les quiero recordar que esta noche son los Oscars. Pásenos sumamente bien. Quiero extenderle esta tremenda invitación para que se preparen con su champañita, con su vinito, con su jugo, sumo, lo que ustedes quieran. Un picoteo, como sea, con la familia, con los amigos, virtual, en casa, sola, con su mate, con su <laughs> mate, con todo lo que ustedes quieran siéntense en el sofá o en la comodidad de su hogar en primera fila para que lo vean, lo disfruten y chismorren lo que puedan. ¿Dónde lo van a ver? Aquí en la plataforma de eOnline. online La televisión eOnline online nos presenta en primera fila y en exclusivo, en vivo, todo lo mejor de la alfombra roja. No va a ser en Zoom, no, no, no. Sorpresa, esta vez los Oscars van a ser totalmente en vivo y en diferentes plataformas. Nos van a llevar a París. ¡Uh! nos van a llevar a Londres, nos van a llevar a Hollywood, nos van a llevar a diferentes partes de Los Ángeles. Lo van a hacer súper cinematográfico. Dijeron, eh, estamos hartos del Zoom, somos Hollywood, representamos la industria del cine, tenemos que hacerlo a lo mejor y lo grande. Y ese es el show que nos prometen esta noche. Así que véanlo y disfrútenlo. Una vez, y además va a haber alfombra roja, va a haber mucha gente y ustedes saben que todos los artistas se <laughs> tardan meses en elegir los mejores atuendos, horas en desverse estupendas, así que ese sacrificio merece la pena. Véanlo ahí en la red Carpet. Van a estar en diferentes horarios, aquí lo tengo, aquí abajito, en algunos lados van a empezar a las 4 de la tarde como México, también van a empezar a las 6 de la tarde en Argentina, en Brasil, ahí tienen los horarios de Chile también por la tarde, así que aquí lo pueden ver, que está aquí en la parte de abajo en todos mis detalles informativos. Y una vez terminada la alfombra roja pueden continuar con la ceremonia que será transmitida a través de TNT. En TNT a partir de las 8 de la noche se va a transmitir en directo directamente de Los Ángeles la premiación más esperada. Así que véanlo y disfrútelo. Y quiero ver todos sus comentarios. Ahora acompáñenme rápidamente qué es lo que nos espera en estos Oscars 2021. Este domingo 25 de abril se celebrará la 93 edición de los Oscars. La gala de los Oscars contará con la producción de Steven Soderbergh Stacy Sher y Jesse Collins. Y como parte de las medidas sanitarias se realizará en dos sedes, Los Ángeles Union Station como sede principal y Dobby Theatre. Además habrá satélites desde Londres y París. De acuerdo con los productores de la ceremonia tendrá aspectos cinematográficos y evitará el uso de Zoom buscará pues mantener la seguridad de la restringida audiencia que incluye los nominados, sus acompañantes y los distintos presentadores de los premios. Incluso adelantaron que los elementos como las mascarillas tendrán un lugar importante dentro del show. Entre los presentadores de este año se destaca la presencia de Regina King, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Don Shadow, Rita Moreno, Harrison Ford, Brian Crabson, Marley Marklin, Angela Bassett, Bon joon Laura Dern, Renee Stevenworth, Joaquin Phoenix, Harry Berry, Zendaya. La principal favorita de este año es la película Mank, que con 10 nominaciones, está bajo los ojos de la crítica de los expertos, la audiencia y los fanáticos. Sus puntuaciones incluyen categorías como la mejor película, mejor actor Carrie Oldman, mejor actriz de reparto Amanda Seyfried, mejor dirección David Fischer. La lista de los máximos aspirantes está completa por The Trial of Chicago 7, South of Metal, Normaland, Minari, Judas and the Black Messiah, The Father, y que alcanzaron seis nominaciones previas. La categoría principal elige a la mejor película. Tiene como contendores a las cintas de Father, Judas and the Messiah, Mank Minare Nomelan, que ya han sido ganadoras en los Globos de Oro y The Critics' Choice Awards, Promising Young Woman, Sound of Metal y Trial of Chicago 7. Por primera vez en la historia de los premios de la Academia, más de una directora ha sido nominada. En la categoría Mejor Dirección, Chloe Zhao por Nomelan y Emerald Fennel for Promising Young Woman fueron las seleccionadas y desde ya los fans están ansiosos por ver cuáles serán los diseños que elegirán para hacer su entrada triunfal. Entre los talentos que personifican a los distintos personajes de las películas, el rubro de mejor actriz tiene la categoría de Viola Davis for Mary Black Button. Andra Day for The United States versus Billie Holloway, Vanessa Kirby for Piece of the Woman, Frances McDonald for Nomaland, Karen Mullen for Promising Young Woman. Por su parte, el Oscar al mejor actor principal en una disputa con Reed Ame for The Sound of Metal, Shavik Busman for The Mary Black Bottom, Anthony Hawkins for The Father, Gary Oman for Mank and Steven Yeun for Minari. ¿Dónde podemos ver los Oscars? Desde la primera fila de tu casa. Se verá totalmente en vivo gracias a E! Entertainment, quien realizará la transmisión en vivo y en exclusiva para toda Latinoamérica, brindándote a ti un acceso en primera fila para que disfrutes de los grandes momentos de tus estrellas favoritas. La transmisión totalmente en vivo será desde múltiples lugares, incluyendo el emblemático Teatro toby Y los siguientes horarios para toda Latinoamérica este domingo 25 de abril serán a partir de las 4 pm en México en Brasil y Argentina será, estará disponible a partir de las 6 pm. Continuando en primera fila y en exclusiva, la transmisión imperdible de la ceremonia será transmitida por TNT en español y TNT series en idioma original a partir de las 20 horas con la conducción y comentario de Ana Rodríguez y Rafa Sarmiento, Florencia Cois y Sebastián Pinari. No te lo pierdas, este será el evento del momento, los Oscar. Ya tienes toda la información, no tienes excusa para perderte los Oscar. Véalo, disfrútelo, ámelo, vívalo. Ay, me encanta los Oscar. Mi sueño es estar aquí. Así que pásenlo muy bien y cuénteme todos sus comentarios. Ya sabes dónde pueden ver la forma roja en entertainment ya sabes dónde pueden verlo ahí en la plataforma de TNT, todo lo que es la ceremonia. ¿Y donde escucharon su comentario? Aquí en Positiva. Así que denme likes y suscríbase a mi canal. Nos vemos.